Imate jednu divnu zem priču. Kaže, ovaj, e, učenik dođe učitelju, ono, oni su na nekom povlačenju i to sad, prosvjetljenje, svi žele neko prosvjetljenje. Kaže, učitelj, učitelj, učitelj, ono, koji je sljedeći korak, šta ćemo sad, šta ćemo sad, moramo se šta prije prosvjetljiti. Kaže on, pa nemam pojma, jesi se jutros ono, ustao i umio? Jesam. Jesi meditirao? Jesam. Jesi doručkovao? Jesam. Operi s djelicu. Nema ne, ničeg nespiritualnog u iskustvu pranja zdjelice. Nema ničeg nespiritualnog u iskustvu života kao takvog. Vaš život je u cijelosti spiritualan. Dakle, ljudi to zamišljaju kao da imam svoj materijalni aspekt i svoj spiritualni aspekt, pa sad neki su malo više spiritualni, neki su malo više na zemlji i to. Ali zapravo sve je 100% spiritualno i onda imaš tijelo unutar tog spiritualnog da bi mogao nadograditi svoje iskustvo nema apsolutno ničeg nespiritualnog, sve je energija. Ovo pod, zidovi, to je samo kondenzirana energija. Energija je jednako spirit, odnosno energija je inteligentna energija, zove se svijest. Nije sve sastavljeno, postoji samo jedna stvar u svemiru, to je svijest. Sve drugo su samo različite manifestacije istog. Sami odlučite, hoćete li svemir gledat kao trilijardu različitih dijelića koji nekim čudom funkcioniraju zajedno, kao što gleda zapadna civilizacija, ili ćete reći to je jedan organizam koji već radi. Skroz je drugačija stvar. Jer ako je vaše tijelo trilijun malih komadića koji nekim čudom rade, onda je sasvim logično da se recimo E, želudac naljuti na mozak zato što sva energija koja dođe u organizam zapravo prolazi preko njega, a on dobiva samo 5% kisika. A oni gore mozak ljenjivac dobiva 30% kisika, a ne radi ništa. Ili mozak koordinira želudac, a želudac daje energiju mozgu. Nema se zašto jetra ljutiti na bubreg. Mislim, apsurdno je kad to tako. E pa jednako je apsurdno biti zao prema drugim ljudima. To, su sam, to, to si ti samo iz druge perspektive. E, prema tome, <laughs> nema ničeg nespiritualnog u iskustvu pranja zdjelice.